ضلع گاندربل کے گاؤں ڈار محلہ ٹاکنواری کی آبادی سات سو کے قریب ہے لوگوں کو پینے کا پانی نہ ملنے کی وجہ سے انہیں دریا کا پانی پینا پڑتا ہے یُس أسۍ آب چھِ أسۍ گٮ۪وان چھُ سُہ چھِ أسۍ کران یوٗز أسۍ دٔریاو پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪س دریا ٹینکی آ نَٹیو سۭتۍ کھالان مستوٗرات سانہِ کرٛیٖلۍ کھٔنۍ مٕتۍ گٔے کرٛیٖلۍ بۄکُل ٹرٛینچ کھولُن موٚکُر سُہ چھُ میلٲنی گنٛدٕ آب چھِ کھٮ۪وان أکہِ یار بَلہٕ پَرُن تہِ گوٚو زایہِ بَچَس اورٕ ژور چھِ گَرَس منٛز تہِ لگان آب لگان آب تھاونَس یہ کتہِ پٮ۪ٹھ اوٚنوٕ یہِ آب یار بل بہٕ چھَس پَران یہِ ٹٮ۪نتھ اَتھ کیٛاہ چھُو کَرُن کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ نلکن چھُنہ آب یِوان نہ کیٛازِ ترٛاوٕنی چھُ Кавчаскуни зен багарс, наша сухляк тамански. Микело, Оскар Арсал, Бахтар Чиндива, Жаг, Жаг, Сычала Хольми, Майел Тати Аси, Тати Чиндива Волой. Юсаф Сарай, Иван Судуба, Адки, Адки, Асалойки. Адки, Тапатушту, Пакинга, Сансанка, я вындан треш, я мат вытан треш. Ки, значит, میری ناظرین سے استدا ہے کہ وہ سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے کنسرن آفیسر پہ دبا بنا لے تاکہ یہاں کے لوگوں کو پینے کا پانی میسر ہو جائے میں انیسا حمید ڈار محلہ ٹاکنواری گاندربل سے کشمیر انہر کے لیے